Salut à tous Salut Salut, salut Et bienvenue pour cette nouvelle randonnée dans un des endroits les plus mythiques de La Réunion, le Trou de Fer par la forêt de Bélouve. Bon, ça y est, on est arrivé au départ de la rando, après deux heures de route. Ça va, Ethan C'était pas trop dur la route On est un petit peu blanc. Ça montait un peu. Allez, on est actuellement à 1500 mètres d'altitude et on commence à pénétrer dans la fameuse forêt de Belouve. ça par terre. c'est les... Quoi C'est le bois, c'est les racines. Bon voilà, aujourd'hui c'est une randonnée de 8 km est prévu en 3h30, 4h quand on n'a pas d'enfant. Donc on compte un peu plus. Et ça commence déjà à être très très beau dans cette forêt. C'est tout fleuri. Il y a plein de marches pour le bonheur des tannes. Ça va mon chat Oui. Oui. C'est quoi ça Les arômes. On est bel bien dans une forêt primaire. On a des fougères arborescentes un peu partout. C'est très joli. Oui. ça sent, mhm. il y a la forêt de Cryptomeria là-bas. Hein, Je m'en souviens, parce que c'était dans la vidéo. Des matchs C'est trop beau, c'est ouvert. vert. tropicale aujourd'hui parce que c'est très humide. Voilà, c'est magnifique. On a de la végétation tout autour de nous. Et Ethan, il se régale avec les petits escaliers. Ça va, Ethan Oui. marche comme un champion encore aujourd'hui. priori, il a plu il n'y a pas très longtemps ici, il y a quelques minutes. Et du coup, le terrain, il est pourri. Plein de boue. mais ça reste très accessible pour les enfants. Donc ça c'est cool. Ethan marche depuis le début. Ça doit faire euh, presque 4 km qu'on marche. Et on arrive bientôt au point de vue du trou de fer. Voilà. Si on n'y laisse pas une chaussure, <laughs> c'est pour bientôt. Non seulement Ethan marche bien, mais en plus, quand c'est un petit peu plat, il se met à courir. Il est adorable. pour la diagonale des fous 2042 avec Ethan. Allez, c'est parti eh, C'est dans 20 ans, il aura 23 ans, ça peut se faire. J'arrive pas à les suivre, moi. se régale vraiment dans cette randonnée euh, dans la forêt de Belour bébou C'est extra les paysages. Et on a de la chance parce que c'est des paysages qu'on n'a pas vu du tout euh, jusqu'à présent. Donc voilà, c'est cool, ça change un peu. Par moments, c'est très humide. <laughs> Mais, euh, mais voilà, c'est cool. On arrive bientôt à la cascade, enfin, le, point de vue sur le trou de fer. Donc on a hâte, on espère que ce sera dégagé. Tu chantes quoi ah, Kékéorite, vas-y, continue. Un avion, <laughs> ça y est, on vient de partir du point de vue qu'on n'aura pas vu très longtemps. En fait, on est arrivé et 30 secondes après, ça s'est ça s'est bouché. Et du coup, on a attendu un petit peu, on a mangé sur place. Et on a eu une nouvelle petite euh, éclaircie. Donc on a revu la cascade. Mais c'était accompagné de pluie. Wow fait une vautre en direct. <laughs> Ça glisse maintenant. On est trempé. Du coup, on fait le chemin retour. C'est parti pour 5 km. <laughs> T'es trempé toi aussi Malheureuse Et toi t'es trempé, ah, Toi t'es caché. On sait pourquoi c'est vert ici, hein. Bon alors tout à l'heure, au point de vue du, trou de fer, on n'a pas pu vous donner trop d'infos parce qu'il y avait pas mal de monde. Mais euh, la casquette qui se jette euh, dans le trou de fer, c'est la plus grande de France. C'était très très beau. On l'a pas vu longtemps, mais euh, le peu qu'on a vu, c'était chouette. Ça fait 300 mètres de haut. C'est l'heure de la sieste. Il a bien marché Ethan ce matin et du coup je pense qu'il est bien fatigué. Il se repose. Et nous on vient d'arriver, on vient de terminer le sentier de la randonnée vous en avez l'habitude, maintenant on vous parle souvent des nuages à La Réunion. Donc pour vous donner une petite idée, voilà ce que donne un cirque lorsque la vue est bouchée. Donc là, c'est le cirque de Salazie. Voilà, on ne voit strictement rien du tout. Allez maintenant, magie du montage. Voilà le cirque sans les nuages. Ah, c'est un peu plus sympa. Hein. Vous avez le village de Elbourg en bas. On va aller dire bonjour au propriétaire de cette charmante maison. Bonjour Bonjour, Madame de la case <laughs> C'est joli là Ouais, c'est très joli. On va faire un petit bilan de la randonnée de ce matin Allez Bon, du coup, c'était plus 10 km que 8. Mais euh, on s'est régalé, c'était hyper chouette. On a eu quand même de la chance au niveau hum, des conditions météo, parce qu'on a pu voir le... Ouais. Moi je suis un peu déçu mais bon. on l'a vu, je pense que les gens qui sont arrivés derrière nous l'ont pas vu du tout. Nous on a eu la chance de le voir un peu quand même. En tout cas, cette rando, elle est très accessible pour la famille et c'est très, très familial. C'est des planches de bois, des escaliers tout le long. C'est vraiment bien, bien, bien aménagé. Donc euh, les tout petits comme, euh, les plus grands, ils trouveront leur compte et leur bonheur. C'est pour ça qu'Ethan a marché aussi tout l'allée, parce que finalement il a marché 5 km ce matin. Et ouais, le fait que ce soit bien un sentier bien aménagé, euh, ça l'a aidé je pense. Il nous reste un petit peu moins de 2 heures de route pour retourner chez nous, donc on va vous laisser et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.